остался летит И полотнулись гитары не стоит За километр пузо мою видно Но я вам как и в юности стоит Жиган лимон, мальчишка симпатичный Жиган лимон, с тобой хочу гулять Жиган лимон, с ума сходил чем ты без ума по мне страдал Когда в было бы и молодым Я от досады была дали ночами Что я не приходил на встречу к ним Конечно, мало лет, как лет фигуры А тетя Люда знала, чем привлечь Девчонки, ну какие же вы дури, Ну, бедный, как вы много не можно лечь